Тема 844. Как забрать автомобиль со штрафстенки? На московских автомобилистов я всегда смотрю с сочувствием. Мало того, что сложное движение, пробки и негде поставить машину. Так еще и эвакуаторы в последнее время активизировали свою деятельность. Для них это способ заработка. А представьте ситуацию, что ваш автомобиль забрал эвакуатор. Вы стоите посреди улицы, не зная, где ее искать. Даже если оперативно узнаете, где она, вам нужно туда как-то добраться. А что чтобы вам отдали машину, нужно еще какие-то документы в ГИПТ оформить. Считайте, что день потерян, не говоря уже о нервах. И вот на днях в Москве заработала служба, которая помогает автомобилистам быстро и без хлопот забрать со штрафстенки эвакуированный автомобиль. Fast return route. Ее организовал сервис, занимающийся сдачей автомобилей в аренду. Fast rent car route создал после того, как самому пришлось частенько забирать свои автомобили со штрафстенок. Отработав не одну процедуру возврата автомобиля со штрафстенки, все последующие процедуры даются намного легче, в отличие от автомобилиста, который попадает в такую ситуацию в первый раз. За 4900 рублей сервис оформляет все нужные документы в ГИПТ, забирает автомобиль со штрафстенки и доставляет его по адресу клиента, а для сервиса по аренде автомобилей это будет двойная выгода отказа. На время возврата клиенту автомобиля он может предложить тому попользоваться одним из своих автомобилей от 1200 рублей за сутки. Интересно, а есть ли где услуга по ожиданию гаишников к месту ДТП? Я слышала, что в Москве это тоже большая проблема. Гаишников приходится ожидать долгие несколько часов. Мало того, что холодно, хочется в туалет, а с места сойти нельзя. Так и работа, отдых, учеба. Все в этот день коту под хвост. Вот так бы приехал сервис, оставил своего человека человечка ожидать гибкт и оформлять все необходимые документы. Другой человечек развез бы участников ДТП до мест назначения, решил бы все вопросы по страховке и т.п. Так как машина все равно разбита, хочется побыстрее закончить все процедуры и вернуться к налаженной жизни, задумываться о цене такой услуги. Мало кто станет. Для автомобилистов можно создать массу услуг, у них проблем немерено. Так что любите автомобили и умеете ездить, создавайте любой бизнес по душе.